Good morning, anche se direi sempre buon pomeriggio perché qui sono le 2 meno un quarto. Mister, master, maestro, oh semplicemente, oh semplicemente David Lynch. It's uh, January 27, 2022 and it's a Tuesday here in Naples, 46 and alpha finite around 8 Celsius and this means that è quella giornata veramente, veramente, veramente, veramente fredda uh, penso anche oltre la media uh, quindi fa veramente freddo però invito sempre a vedere il mio video sul freddo ma sto ripetendo sempre da giorni che ho fatto qualche settimana fa per capire quali sono le due pratiche che utilizzo per cercare non di vincerlo perché è impossibile eh, ma appunto quantomeno di combattere um, per quanto riguarda i video sui pensieri, eventualmente lo faccio sempre separato da questo, anche se non lo so oggi se lo faccio perché non ho molto da dire. Potrei anche scrivere in descrizione eh, i pensieri nel report, vediamo un po'. I pensieri di oggi. Um, anyway, as you just see from the window, Dopo apparirà eh, più tardi il sole, adesso è un po' presto, credo verso le 3 qualcosa, ma comunque we have, si vede che abbiamo, cioè lo abbiamo proprio, che comunque è già, <laughs> sono quasi le 2 qui, those beautiful blue skies and golden sunshine all along the way, cioè qui comunque altro, un altro paio di ore, visto che verso le 4 5 ovviamente faranno...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 Mi raccomando, video sui pensieri, sempre separato da questo. Uh, eh, so again, have a great day, all these people and everyone too. Grazie, Yusef, sei sempre mitico. Have a great day.